abacate, chocoquim, carbolift e também a parte mais importante, o liquidificador da Rico Irmão Pedro. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e segue a gente nas redes sociais no Instagram. Então tá, vamos começar nossa receita. E arroba Essência Então tá, nossa receita a gente vai começar o quê? Vai pegar um abacate primeiro e vamos cortar. Cortar, abrir. Abrir o abacate pessoal. Não é nada de melancia, é um abacate. O abacate parece uma pera. O abacate parece uma pera. Tá, vamos pegar agora, vamos abrir o outro abacate, que são dois. Ai, que caroço, ai, que nojo desse caroço. Segura pra mim aqui. <laughs> vamos colocar o outro abacate. Apertou, chegou aqui, meu Deus. Vamos, você quer botar primeiro? Então vamos botar, bota três aqui, ó, por favor. Agora nós vamos botar duas medidas de cabo lift, tá? Gente, o Chocopi tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina G, vitamina não, <laughs> não, não. E ele também não tem açúcar, né, Pedro? E vitamina C não tem açúcar, gente. Então, se vocês querem comer Chocopi, como? Agora vamos botar gente, o nosso... Eu acho que o pessoal vai dizer que a gente já comeu. Eu acho que sim também. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar na geladeira? Ah, cheirinho bom. Vamos botar na geladeira agora. Cada um pega o seu e bota ali na geladeira. Gente, agora nós vamos comer um mundo, gente. Chocolate. Melhor coisa do mundo. Perfeito. O que, que o pessoal tem que fazer agora, então? Deixar o primeiro canal, <laughs> próximo no sininho. Segue a gente no Instagram, se você quer conhecer muito delicioso. Seguindo mais aqui sucesso você não perder nenhum vídeo. Acho que eu vou explodir. <laughs>